ሰላም ውድ ተመልካቾቻችን፣ ዛሬ እንግዲህ የምገኘው በቤቴ ነው። ቤቴ ውስጥ ከእህቴ ጽዮን ሸዋዬ ጋር እና ከኔ ጋርም አንድ ጥቂት ቆይታዎች እናደርጋለን። ተረት እናነብላችኋለን። ስለ ተረቱ ማብራሪያ ወይ ግጥምም እንላላችኋለን። እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ ድረስ አብራችን አብረናችሁ የምንቆየው እኔ ቃል ኪዳን ሸዋዬ እና ጽዮን ሸዋዬ ነን። እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ ድረስ አብራችን ቆዩ። ዛሬ እንግዲህ እኛ በቤታችን ውስጥ ታሪክ ሰርተናል። ታሪኩ ምንድን ነው ላላችሁ እንግዲህ ተመልካቾቻችን ይሄው ልናዘጋጅ ነው። ተከታተል። እሺ። መጀመሪያ እንግዲህ የማነብላችሁ ተረት የማነብላችሁ ተረት የአዋሪቶች የአራዊቶቹ ንጉስ ይላል። በአንድ ወቅት አቶ አንበሳ በዱሩ እየዞረ ያገኘውን እንስሳ ሁሉ እንዲህ እያለ ይጠይቅ ነበር። አንተ የእንስሳ ንጉስ ማን ነው? ሲል በመጀመሪያም ተኩላን ጠየቀው። ተኩላውም ምን ጥያቄ አለው አንተ ነህ ንጉስ አንበሳ ብሎ መለሰለት። ቀጥሎ ደግሞ ቀበሩን አገኛትና ስሚ የአሩስ ንጉስ ማን ነው ሲል ጮህባት። ወይኔ ጉዴ ካንተ ሌላ ማን አለና ነው የምትጠይቀኝ ስትል መለሰችለት። እንዲህ እንዲህ እያለ እየዞረ አራዊቱን በሞላ ጠይቆ ከጨረሰ በኋላ ዝሆን ጋር ደረሰ። ስማ የአራዊቱ ንጉስ ማን ነው ሲል ዝሆንን ይጠይቀዋል። ዝሆንም እስቲ ትንሽ ወደ እኔ ጠጋ በል አለው። አንበሳም እሺ ብሎ ወደ ዝሆኑ ተጠጋ። በዚህ ጊዜ ዝሆኑ በኩምቢው አንስቶ ወደ ሰማይ ቢወረውረው አንበሳ ምድር ላይ ተፈትፍቶ ወገቡን በጣም ተጎዳ። እንደምንም ከመሬት ላይ እየተነሳ በቀላሉ የአራዊቱ ንጉስ እኔ ነኝ ማለት ስትችል ይህን ያልተገባ ነገር ለማድረግ ለምን ፈለክ? ሲል አንበሳ በንዴት የተፍጨረጨረ ተናገረው። ምን ላድርግ ድርጊት ከወሬ ይበልጣል ብዬ እኮ ነው አለው ይባላል። ተመልካቾቼ እንግዲህ ይህ እንትን ይህ ተረት ከሆነ በጉልበት አለመመካት በጉልበት አለመመካት ነው <laughs> በጉልበት አለመመካት በመነጋገር በመወያየት እንደ አንበሳው ጉልበተኛ አለመሆን ጉልበተኛ እንትን አጉል ጉልቤ ጉልቤ የሚሆኑ ሰዎች በአጭር ይቀጫሉ። ለዛ ጉልበተኛ አንሆን እንላለን። ትክክል ነሽ አልጌዳ። እንግዲህ ለዛሬ የሰጠሽን ትምህርት ተረቱ ይሄን ይመስል ነበር። ወደ ሌላ ዝግጅታችን እናመራለን። እሺ ሲያመራ የሚታየው ወደ ግጥም ይሆናል። ግጥሙ እንግዲህ ቃል ኪዳን የጻፈችው ቃል ኪዳን ሸዋዬ ሽብሩ የጻፈችው የጻፈችው ግጥም ነው። እራሷ ናት የጻፈችው። እንግዲህ ተከታተሉት። ተከታተሉ እላለሁ። እሺ አመሰግናለሁ ጽዮን። አሁን እንግዲህ የግጥሜ ርዕስ የፈጠርከን ጌታ እኛ ስንኖር ተጣልተን አንተ ይህን ሁሉ እያየ ታገስከን። መጀመሪያ አንተ አዳምና ሔዋንን ስትፈጥር ሁሉም አይጣላም በቋንቋ በዘር። እኛ የምንመኝ የሰው ገንዘብ፣ ከሰው የምንፈልግ ምግብ፣ ወንድ በወንድሙ ላይ ጥላቻ አንስቶ መጣላት ጀመረ ፍቅርም ቀርቶ እኛ እንዋደድ መጣላት ይቅርብን እኛ ሳንጣላ ፈጣሪ እንዲወደን። ተመልካቾች ይህን እንግዲህ የጻፍኩት ራሴ ግጥም ነኝ። እናንተም እንግዲህ like፣ share፣ subscribe አድርጉና ግጥሙን ሁልቀን ቀን የማነብላችሁን እስከ ዛሬ ድረስ እስከ ዛሬ ፕሮግራም እስከዚህ ሰዓት ድረስ የማነብላችሁ ግጥም እኔ ነኝ የጻፍኩት እና ከቤተሰቦች ጋር አንድ ላይ ተባብረን የጻፍነው ግጥም ነው። ተመልካቾቼ እንግዲህ ወደ ቀጣይ ዝግጅታችን እናምራለን ማለት ነው። ወደ ቀጥ የዝግጅት ወደ ዝግጅታችን ስናመራ እንግዲህ አሁን ተረት ነው የምንሄደው። ተረት ነው አቃቱ። አዎ ልክ ነሽ፣ ተረት ነው። የተረተው የተረቱ ርዕስ እንግዲህ መካሪዋ አህያ። በአንድ ወቅት አንድ ገበሬ አንድ ገበሬን እያገለገሉ የሚኖሩ አንድ አህያና አንድ በሬ ነበሩ። በአንድ አንድ ቀን አቶ በሬ ወደ አህዮ ጆሮ ጠጋ ብሎ በሹክሹክታ አሁንስ እኔ ምርር ብሎኛል ደግሞ በጣም ሰጭቶኛል። ያለ እረፍት ሁል ቀን ሳር መዋሌ አንቀሽቁሾኛል። ምን ባደርግ ይሻለኛል ብለህ ትመክረኛለህ? ሲል አህያውን ያማክረዋል። አህያውም ትንሽ ጊዜ አሰብ ባደረገና ለምን እንዲህ አታደርግም? ልክ እንደታመመ መስለህ እየተንፈራፈርክ ደክመ ደጋግመ አቃሰት ሲል ይመክረዋል። በነጋታው ጠዋት ገበሬ ወደ ስራ ሊወስደው ሲመጣ አቶ በሬ እንደተመከረው አሞኛል እያለ እየተንከባለለ ማቃሰት ጀመረ። ገበሬም የበሬውን ማቃሰት ሲመለከት ውይ ዛሬ በሬን አሞታል፣ ስለዚህ በአህያዬ ሳስውላለው አለና አህያውን ፈቶ ወደ እርሻ ቦታ በመውሰድ ሲያርስ ዋለ። አህያውም ያለረፍት አህያውም ያለለምዱ የበሬውን ስራ ሲሰራ መዋሉ እጅግ በጣም ደከመው። ማታ አህያው ወደ ጋጣው ገብቶ እንደተኛ በሬው በደስታ እየተፈለቀለቀ ወደ አህያው ቀረብ ብሎ ዛሬ በጣም ደስ የሚል ቀን አሳለፍኩ። ነገም ከነጎዲያም እንደዚሁ ማረፍ ፈልጋለሁ። ዛሬ ጠዋት ገበሬ ገበሬን አሞኛል ብዬ እንዳታለልኩት ነገም እንድዋሸው ምን ትመክረኛለህ? አለው። አይ ወንድሜ ይቅርብህ። ዛሬ ስራ ቦታ ገበሬ ሲያወራ እንደሰማሁት ከሆነ እንደሰማሁት ከሆነ በሬ በስራ ስለማይረዳኝ የማይረዳኝ ከሆነ አርጀዋለሁ ሲል ሰምቻለሁ። ስለዚህ ከምትታረድ አርፈ ስራን ብትሰራ ይሻልሃል ሲል መከረው። በቀጣዩ ቀን ገበሬው ወደ በረት ሲመጣ በሬው ባሪው በፍጥነት ብድግ ብሎ ስራ ለመስራት ተዘጋጀ። መካሪው አህያ በትላንት ምክሩ ትላንት በራሱ በመከራው ሲለፋ ስለዋለ ዛሬ ደግሞ በራሱ ዘዴ ከድካም አመለጠ። ልጆች እንደ አህያው ችግር ውስጥ ላለመግባት ተጠንቀቁ። ችግር ከገጠማችሁ ከችግሩ ለመውጣት መፍትሄ ቶሎ ብላችሁ መፍትሄ ፈልጉ ይላል። እንግዲህ ተመልካቾቼ እንደተነገራችሁ በዚህ መጽሐፍ ላይ እንደ አህያው እንዳያው ችግር ውስጥ እንዳትገቡ ቶሎ ብላችሁ መፍትሄ ፈልጉ። ለዛ ተመልካቾችም ዛሬ እንግዲህ ዛሬ እንግዲህ ያቀረብንላችሁ በዚያ አላበቃም፣ እንቀጥላለን። እንግዲህ ችግር ካለ መፍትሄ ይኖራል ብለን እናስባለን። እሺ ቀጣይ የማነብላችሁ ቀጣይ የማነብላችሁ ወደ ግጥም እንሄድና ጨረቃ አንቺ ጨረቃ ድንቡሉቃ በሰማይ በጨለማ ከሰማይ ፈልቃ ከዋክብት ጨረቃን ከበዋት ስናይ በሰማይ ብርሃኗ ደስ ይላል ስናይ በጨለማ ብርሃን ለእኛ እየሰጠች ለሁሉም ብርሃኗን ለሁሉም እያሳየች በጨለማ በጨለማ ሲሄድ ከሌለ ብርሃን እሷ ትሰጣለች ብርሃን ልትሆን። አንዴ ግማሽ ትሆናለች፣ አንዴ ሙሉ ትሆናለች። በሰማይ ስታይ ቅርጿ ትቀያይራለች። በጨለማ ታምራለች፣ ቅርጿን ትለውጣለች። ለእኛ ብርሃን በደስታ እየሰጠች። ተመልካቾች ይህን እንግዲህ ራሴ የጻፍኩት ግጥም ነው። አሁን እንግዲህ ወደ መጨረሻው እየመራን ነው። እንግዲህ መጨረሻው ስናመራ ወደ ምክር እንሄዳለን። እንግዲህ አንድ ነገር ልበል ስለ ጨረቃ። እንግዲህ በማታ ውስጥ ስንሄድ እንግዲህ እሷ ናት ብርሃን የምትሰጠን ጨረቃ ማለት ነው። እንግዲህ በቃ የፈጣሪ ስራ ስለሆነ እሺ እኔም ደግሞ ምለው። ቤቱ ቤታች እኔ ደግሞ ምክር የምሰጠው ቤታችሁ ውስጥ ሆናችሁ እንደኛ እንደዚህ ዩቲዩብ ክፈቱ። ቤታችሁ ስራ እናታችሁን አባታችሁ ወይ አገዙን። ድሮም ባለፈውም ሌላ ቀንም እንደምለው እናትና አባቶቻችሁን ካላገዛችሁን እናንተ በአጭር ትቀጫላችሁ ማለት ነው። እናትና አባቶቻችሁን በስራ አግዛችሁ እናትና አባቶቻችሁ እንዲኮሩ እንዲደስቱባችሁ አድርጉ። ትክክል ነሽ። እንግዲህ ሁሉ ጊዜ ሁሉ ጊዜ ወላጆች የእናታቸውን ምክር አይሰሙምና እሺ ልጆች የእናታቸውን ምክር አይሰሙምና እንግዲህ ስሙ ላለው እንግዲህ ለሴቶች ብቻ አይደለም ለወንዶችም ነው። ስሩ እንግዲህ ካልተሰራ ምግብ አይበላምና ስሩ ላለው እናትና አባቶቻችሁን እንደዚህ ካገዛችሁ እናንተም ለትልቅ ደረጃ ትደርሳላችሁ ማለት ነው። እኛ የምንሰጠው እንግዲህ ምክር እናንተም እንደሚጠቅማችሁ ለልጆች እንደሚጠቅማችሁ ተስፋ በማድረግ የምክር አስተላልፈናል። እናትና አባቶቻችሁ በምንም ነገር ስታግዛችሁን እናታችሁ ወይ አባታችሁ በጣም ደስ ይላችኋል። ለምን በቃ እንትን በቃ ደስ ይላቸዋል። ታውቃላችሁ አይደለ? ውስጣቸው ደስ ይላቸዋል። ደግሞ ለነሱ አይደለም የምትሰሩት፣ ለራሳችሁ ብላችሁ ነው። በቃላችሁ ብላችሁ ነው የምትሰሩት። እንግዲህ ማኩረፍ ምናምን ይቅር፣ በደስታ መስራት ነው ማለት <laughs> በደስታ ሰርታችሁ እናትና አባቶቻችሁ እንዲኮሩባችሁ አድርጉ። ተመልካቾቼ የዛሬው ፕሮግራም ይህን የዛሬው ፕሮግራም ይህን ይመስላል። እንደዚህ ግጥግጥ እንደዚህ ያስዋበችን ደግሞ እናት እንደዚህ ያስዋበችን ደግሞ ልብሳችንን እናሳያችኋለን። ተመልካቾቼ እንግዲህ ተመልካቾቼ እንግዲህ ልብሳችንን እንደዚህ ነው። እንግዲህ እንግዲህ ተመልካቾቼ ሲሳይ ከበደ ናት እንደዚህ ውብ እንደዚህ ያደረገችን። ተመልካቾቼ በሌላ ፕሮግራም በሌላ በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ ለሳምንት ሰው ይበለን። አዘጋጅተን ያቀረብንላችሁ ቃል ኪዳን ሸዋይና ጽዮን ሸዋይ ነኝ። መልካም ቆይታ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉ።